Ассаламу алейкум, россия жергезінде еңбектеніп жүрген біздің мекендештер бізде екатерин шарында ең алғашқы розыгрыш басталған. Э, бізде билеттер 1600 рубльдан 1800 қана адамға түсіреді. Егер э, де билеттерді қанталам деп жазсаңыздар, төменгі Сбербанк жаңа WhatsApp номеріңізді қалдырған, Сбербанктан Бекжан аға деп шығады. Оригинал чегіңіздерді біздің WhatsApp-қа жөнелткенді ұмытпаңыздар. Егер э, де Қырғызстаннан қанталам деп жазсаңыздар, 557 55 33 номеріне любой терминалдан которсаңыздар болады оригинал чегіңіздерді біздің бастапқы жөнткенді ұмытпаңыздар андықтан шашыңыздар барыңыздарға игілік бізде бір мың бір жүз ғана билет қалды туғандар андықтан шашыңыздар барыңыздарға игілік ойнаңыздар ұтыңыздар үш машиналар сіздерге бұйырылсын үш машина жана үш машинамен ушу үч машина менен чектелип калбастан туугандар акчалай приздерибиз да бар элүү миң рубльтан төрт конверт он миң рубльтан жыйырма конверт төрт миң рубльтан сексен конверт туугандар андыктан баарыңыздарга ийгилик шашылыңыздар ойноңуздар утуңуздар